يا شوارع العطافية مريض ومرضي ما تكون كان انتي ليه شافية قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية مازال عايش فيا عايش قحطانك الدافية خليك دافية نجابني الوحش ياللي علمتني ما نحلمش ما نطمحش وعلمتني كنت بسمت ما نفرحش دعم عيبك ولا العيب في اللي ما يصلحش يا انا ما نصلحش في غريق بحري العوامة بقلة ليلي وسهري في الظلمة طريق يندلة في طريق دربي سربيني سربي بش ما يحنش قلبي لاصحاب العلة يا شوارع لحيتي تتعدى قدامي ثواني عمري ما نحسب مين نتفكر شوارع لي صنعوا الواني حنون اتوحش اتصور الهم لا تشرد في بالي مسالش دروس وعقد ونزيد نفس الاسامي باش تقعد كان نفسك تسال وجيع ميسالش تجرح فيك ما تتقاسي بسوم معذورنا كنلوم معذورنا كنلوم خلي تجرح فيك ما تتقاسي بسوم